Hola gatitos y gatitas, hoy estoy en otro sitio de la casa. Y bueno, ¿qué quería deciros? ¿Sabéis los gatos esos que salen con los pepinos? Que salen. Sí, en el vídeo sale un gato y un pepino, por eso salen, pero también los gatos saltan, pues los míos no lo hacen. ¿Por qué? tú sabrás. Se comen los pepinos, se los comen, se los comen. Tú sabrás. Así que, bueno, a mí, bien, bien, no me asustan, pero con ellos se hace puré y el puré... Mm, si como mucho, acabo vomitando. Así... Que te comes el puré, por favor, cómetelo ya. Así que, si veo un popi... <laughs> un popino... ¡Mary Poppins! ¡Mary Poppins! Popins, ¡Ah! Había uno. No me lo esperaba esto. Así que, gatitos y gatitas, si saltáis por los pepinos o os gustan más los Frankfurts alemanes, sea la crisis del pepino o la crisis alemana de Volkswagen, con Frankfurts alemanes, meterlos en los tubos de escape, pero no explote nada, porque los pepinos no saltan. Y el vídeo casi se acaba aquí. Y quería decir esto, los míos no saltan. Y yo me asusto por nada. Adiós gatitos y gatitas. Hola amigos, a mí no me gusta el puré. No me gusta el puré y hoy no tendré puré. ¡Ah! ¡Son un cuní! ¡No!